nga wenaze ku mulimu gwange nolaga bosi wange vidiyo yange eyasirimu nomugamba bingi byonna byonna nobimulaga naye obadde ofaaki kati omusajja ngambye akubidde esawa kumi n'emu badde nemikwano gyange omusajja nagamba ngenagenda nkola mediko oba sikyonsigenveyo ngamba abantu sikituufu wankebera nga ninasirimu n'omulimu gwange bwagala kutemesa nabadde nkoze bulungi wansinga ah, omuwala eyakola vidiyo ali dubai eyagamba nti mulwadde wa siriimu era bwatyo n'alabula bonabonabona abaali begaseeko naye omwali wa sereebu beyamenya amannya gaabwe atolooza tebimwefuulidde omulimu gwe ogwebweru gwaliko oguli mu lusuubo kino no kibaddewo kitya ono ali maziga bino bituuseewo bitya oluvannyuma lwakatambi keyakola okutambula ennyinyinyonekagoyinga viral bwebato ne baserebu beyamenya abamu batiktok beyamenya abamanyikiddwa neno nga bamaze emitima gimaze okubewanika na buli omu ngaavuddeyo natandika okwewolereza bwatyo mwana muwala alabiddwako nga ali mumaziga dulutulutulu bwatyo nga ali wakati mukuluzinga omulimu gwe gwabadde akola jjukira buno obulwadde bwe bulwadde bwe batatoleetinga nnyo nnyo nnyo nnyo bw'oba nga oli mu nsi ezezeebweru naddala e dubayi tebabwagala nnyo nnyonnyo bwetu naba bulina munange babeera balina engeri gye babayisaamu etali bulungi ono nno mukama we avuddeyo n'amusuubiza okumutwala mu ddwaliro okumukebera akawuka senga anaazuulibwa nga akawuka kano akalina alina chances nyingi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo ez'okulabika nga afiirwa omulimu gwe munnange eyayagala okukola obulungi bwansi munnange kati nno ebimuviiriddemu byebyo era avuddeyo ng'ali mumaziga mangi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo n'agamba nti mukama we amusuubiza okumutwala for medical check up for for for hiv test kyenga anaazuulibwa nga alina siriimu ekinaddako tugenda kuba tukibategeeza akaabya amaziga n'agamba nti bambi teyayagala era teyasuubira nti binaabwe biti wabula yasuubira nti kyeyali akola yali akola mutima gwa nsi yali akola bulungi bwa nsi kutaasa bantu balala obaoliawo abandibadde bakigwamu abandibadde bakigwamu era jjukira mu katambi ke yasooka okukola yagamba nti takikoze nti olwokubanga oba yagala okuyisaamu omuntu yenna amaaso oba alina gwayagala okutoboola era teyakikolanga nti akimanyi nga yali akimanyi nti yali mulwadde wabula yagenda okwebakanga n'abantu bane eno beyebaka nabo yali takimanyi nti alina obulwadde wabula bwatyo bwe yagenda mu ddwaliro gye baakamutemera era bwatyo yasalawo n'akola vidiyo nga ava ku ddwaliro ate nomunange ali mu maziga mangi nnyo nnyo nnyo nnyo naye oyinza okuga okubuuza kyavudde kuki mukama we aveeyo atandika omugamba nti agenda genda amukebeze agenda genda akoleki ano munange omuwala mukavidiyo ke kakoze kengena okukuterayo obulungi ennyo agambye nti waliwo omuntu omu eyavuddeyo bwatyo n'atambula n'akwata ekkubo n'agenda ew'omukama woono n'amulaga buli kimu n'amulaga obutambi bwe yakola n'amulaga na buli kimu era n'amubuulira buli kimu omugagga kwe yavudde okutandika okukyuka embeera n'atandika okumwekengera n'amubuuza akana n'akataano n'amubuuza obufo n'obuddo obw'ebino era omwana mumala alabiseeko nga ali mumaziga nga bwogenda okumwerabirako wano eno nga wenna azze ku mulimu gwange n'olaga bbuusi wange vidiyo yange eyasiriimu n'omugamba bingi byonna byonna n'obimulaga naye obadde ofaaki kati omusajja ngambye akubidde esawa kumi n'emu badde nemikwano gyange omusajja nagamba ngenagenda nkola mediko oba sikyonsijenveeyo ngamba abantu sikituufu wankebera nga nina siriimu n'omulimu gwange bwagala kutemesa sinabandengoze bulungi wansinga ono tujja kumusaasira nnyo nnyo nnyo nnyo nga bwomulabye era n'ebigambo webulidde ali maziga alaga ali mbweraliikirivu yonna eyakikoze eh, teyakikoze mu mutima mulungi ekyo nkisuubira naye nga tugamba nti ono abaali avuddeyo okutaasa nsi oba kutaasa abalala abandigudde mu kino munange wakoze kikyamu okwagala okumugobesa ku mulimu tu ekyokubiri singa omwana ono abeera ddala ddala nga mulwadde nga ayina akawuka munnange obeera ogenda kumwongera ate stress e- e- ekitandibadde kirungi kyetandyagadde ekyokubiri nti n'abantu abalala abayina akantu akawuka nga kano omuntu okuvaayo nayogera kiba kitaasa abalala munnange wenna we yakikoze tewakikoze mutima mulungi nze sikyagadde nga nze omu abakyagadde banaabakyagadde bagamba nti akigwanira awo bakolaki bakolaki nkimanyi mugenda kukomentinga wo mu comment section naye munange ekikolwa kino tekyabadde kya buntu ono osenga omuwala afiirwa omulimu gwe kiyinza omuviirako munange ebirowoozo ebingi okukola ebiki byonna byonna mumbeera nga wogimanyi omuntu ngaoli mulwadde so omuntu obanga ogenda okukola ekintu kyonna kyonna kyonna nkusaba mu buntu obeeremu ne ne kafiirwa ak'obuntu oba okitegeera oleme kukola kintu olwokubanga gwe oyagala kuyisaawo kikyo wabula osooka olowooza ye gwe ngenda okikola gwe ngenda okwogerako anaawulira atya kinaamuyisa kitya tusobole okubeerawo nga tubeere kimu twagalane kyoyagala kyotayagala bakole togezaako kikola mulala oba toyagala kufiirwa mulimu gwo munnange naawe bwoto tofiiriza toteekawo mbeera eyinza kufiiriza mulala mulimu gwe ekyo nkyogera nnyo nnyo ne mubannange ebyentera okubeeramu twagalize naffe tujja kufuna wabula gwonaayagala oli ogenda ogamba eboswe ngaokimanyi bagenda mugwaku mulimu muganda wange bijja kuba bibi bayibuli etugamba nti alisa munne ekitala naye alifa kitala so kino oba akikoze mutima mubi naawe mukama ajja kusasula era mu mutima ng'ogwo kubanga kyosiga era kyokungula katusabire mwana muwala ono embeera etereere mukama we asobole okutegeera ebiriwo ate munange awone byonna byonna ebiyinza okuddiira ebibi ebiyinza n'okwongera okuteeka obulamu bwe mumatiga nga okumuli okuli okumutikka okumuzza naabeerawo nga talina kyakukola oba oyawo asanga yaleka famire osanga yaleka abaana abaana abamu bagende eyo nga bagenze kukolera abaana baabwe abamu baba bagenze kukolera bazadde baabwe abalala nga bagenze kunoonya fyuca so nolwensonga eyo bambi katumusabire nnyo tumuteeke mu saala za buli kinoomu webale nnyo okutugoberera nga wenazze ku mulimu gwange nolaga bosi wange vidiyo yange eyasiriimu n'omugamba bingi byonna byonna n'obimulaga naye obadde ovaaki kati omusajja ngambye akubidde esawa kumi n'emu badde n'emikwano gyange omusajja nagamba ngenagenda nkola emediko oba sikyo nsigenveeyo ngamba abantu sikituufu wankebera nga nina sirimu n'omulimu gwange bwagala kutemesa sinabadde nkoze bulungi wansi